A new high school opened recently in Haiti, thanks to assistance from the United Church of Canada. Duplan High School houses 215 students in the hills above Port-au-Prince. The project was initiated following the earthquake that hit Haiti in 2010, damaging or destroying many schools and Methodist churches and killing between 225,000 and 300,000 people. The school opening was celebrated in February 2017, at the same time as the Methodist Church in Haiti was marking its 200th anniversary. Students are able to gather in this new building thanks to donations made by members of the United Church of Canada following the earthquake and because of the partnership between the Methodist Church in Haiti and the United Church of Canada. Nous avons fait construire l'école suite au tremblement de terre parce que le besoin se faisait sentir. L'école grandit et avec tant d'écoles qui ont été détruites lors du tremblement de terre, la demande était croissante ici et nous n'avions pas eu une section pour le secondaire, tandis que la demande se faisait sentir et nous avons jugé bon de construire cette école et de demander l'aide de l'UCC pour construire cette école qui répond à un besoin cuisant. La même année de l'arrivée des premiers missionnaires euh, en 1817, depuis l'été de la même année, on avait déjà la première école méthodiste à Port-au-Prince. Donc c'est important pour l'Église méthodiste, l'école et la mission sociale de l'Église, avec tant d'autres activités. Mais l'école reste primordiale pour nous parce que sans école, sans éducation, on ne saura connaître de développement durable dans ce pays. À chaque fois que l'Église méthodiste d'Haïti se trouve en difficulté, soit après euh, une tempête ou après le tremblement de terre, et récemment, il y a de cela sept ans, l'Église unie du Canada est toujours là à côté de l'Église méthodiste d'Haïti pour aider l'Église à sortir de ses difficultés. Your gifts to the mission and service of the United Church of Canada help make projects like this possible. Thank you, and please continue to give.